ke tempat keuputan tangah tempatkelepatan semenit ganti saja merubah janji sore Rajentarkapak isu itu sifat namasa agama pan diturunkan Ka supaya salah ladar ta di manai pegawean tehna dipikir di bulak-balik dipapai dirasa-rasa Ching asak-asaknya ngejo bisi tutung kammaganyaeta bilih melengkung bekasnya lahan nangingnda Yen silaka je lelma teh dilantaran dan bodoh pohok je balaga. kesna tehkabunganpusakaanu disebat sakkra Udakksananya kurang mukakan kedok-kedok janya mu amanati guru nanya tertipat Manaba Diwakdina nalika kesna nampi Cakranya kra bakal keluar hin panangan upami Kersenat nepak dada anukensa Tongboro hingga dihajar di tepaksanjan katapako get tebenangnyata bakal ayam mama lanut HD punyagujeng rahur dedeg sampai rupa HD patuttengahnyuk ruppat menta Ari sireng geni setan anuluwi deih anak J pamajikan keras tengah hajat lepak dadaken satngka tepak bakatingku pusing Kaputra3 hm, orang anak belajar ingkang pakanganangnyiari pada dilaksanakan kuputra Raden Su nyata Prabu Nala Kaura boma dan binga dina manahna ku ayana pangrojong ti para pin sepuh sadaya aduh Nuhun nama Dewa Berang Ayo kasih berajasa Eh, abang adat geus ka ku iya, iba. Tong dilawanan Gusti Arya. Iya. Hancur saudara prigana di Fajar. Nah, diduapkeun baheula. Duh. kali. Yeah. Shut laksanakan pancen terasa kumnawarga kurang asup kape keluarga bakal sehat kurang asup kape keluarga bakal senang kurang asup kape jadi masyarakat tuladan kurang asup kabeh gunjang tanah kasorang ayang sing gerak ka saha eta saha eta imut lucu nagelenya saha eta saha eta ye nu angkat ka mana saha eta ngegelannya Mampangan nubras lekat ciparaanti pesimpai janji The Imut deit dua anak ngembang parapan nudah dina ciptaang ari dalete ngagai kuri alang galendang mantun kemurang padu dengan disorangan mapai lawan pangjugjugan nyorang hiru babareng I'm good. cara Prabu baterres a parantoslengit kassambangan anak alur dikukulumnyaetawa naf supanantang Gadot kasakmu ukurlah gugu karena bayanganturken senah jembeja rumahmu kasawarga manilokan nepangan hiang otipati jagat nata atuh Raden Sutija oge nyeta Prabu Nalaka Suraboma mepak balad nyerang ke daerah Tondawaru negara Pringgandani atau campuh perang antawis Pringgandani serang Trajutisna tekantun kebo ijo bingah kuayana iya kajadian. Duh, iya. cita-citana bakallah sana Ni negaranegara di Joringaka di Karaton paling mecukoang wadipati jagatnata Batara guru lungsur di Karaton himawatgg Karaton paling merecukunda disngan resikoar si kane Kaputra Yoros sindrada akan panjenrada Kalan tadi guru ayat tamu Incurrang dijagat rayaa Pramuudita Kresna Samuraun Iya Rames Kair Rames Krisna. Lendra Halum mapang ngajuju Karaton Palemar cukoa Kapdiriiku gamelan Silkan Nanta I gamelan sawwarga Maloka kembang-kembang warna-warni di papaapai Semalar pantas sengit kastori angin angina Ilmu kalam chorar. May semapun kakaklah dampmpa sampeyan pengersar pad guru Kakak pancidrada Kaulajastis sampeyan kita kauula manling kau ha <laughs> mana ayaah tamuni Insuratimalang dilar dipang semas Mayas semuawayah dalam ini dampak sampeian pengersa Pak ditmpi nuhun puccas Duti hidup resna bag nampi eh, hmm, Nuhun kauypan Sennengan nuhunsaran sah tak tujuan, adil makmur Pak Haji Mumu cara hargaan agama geman kuring dunungan obah estu musti Sarigati ayah lamunnya tak kapi gawe ilmu Gusti rasanya tak anu tengah beda-beda nyahna kakak ya. kuring anjen sami-sami nu beda মুগামু purana padewawa janji gusti tapi nggak ke kiri kiri ke kiri kiri ningali kang sampun prata ya kang sampun prata wis kenal dihimpin pinasti kersah yang wi rasa yang sang lendra otipati jagat nata kali Rashi narada pingah kesumping permbatrakesnamirangan ah, dikalis manis melasmu istnilai kedepangan di Kaanu pinuh kuwibawa bag sad hidupmpi lasa ketika binahan karena pembaaikala yang menghaturkan semahong Arcana Maya se semuawayah dalam airdina damp sampeyan panerssaeang ditari mapujasdahonhonna ayaah nurek ditnya di teh na dupi yang batarapisanis bad naros yang batarapisanis naon ngomongin topi miring narada dudu wong samane hijsi anuih taning tur pinuh upanga lajeng nggak gunakan ajipan Saga panelenganwatekji panelengan ngawatek Aji kang lainwi Katingikukat sangat batin kuepan Crada Ecejen tre pergamang Poljinresnatessa sakgres Sulang Seri Aduh akan panji akan percantan mua patos-patos Salt jadi A panampih upa mit di seranganku pinuh ilmu Jemara panlar wasaspa ber permaneting percantan nanya yang Batara pis yang tebatara dupi yang resi leras batatara Batara dupi Kaularesna O batatara yang bata Batara wayah dalam Bara Batara na Benna Ba kerasnas bater tangka terup jeng kewi mugu ke ayah beda Ayh beda je beda kalauwi beda beda seorang beda belitara nama Sari hmm. Ben tugasang miimpi Tri loka tilu loka alam alam Luhur alam sawwarga alam tengah Maiya pada alam tilu alam marcap pada Keh di bawah pimpinan nya yang hidupmu yang resigunyaeta jadi duta sawwarga bata nama Sami nas tugaslahlamnyaam marcap pada bikinnyaman hmm. ke Pakgregan oh, itu hmm. jadi Sami bata now maksudlah Ibu daku upa upami ayat hina karena kebateran kerasnami hin kayak lamun ayatga hina karena kebataraan kesna Sarwa juga hinak karena kebaanya Oh gitu dimana ayat batataraanu salah lampa naheta lain bata ulama memawa kabatara tapi jadi lamun yang ku kabataraan eta KKB Oh gitu jadi pemer Aduh ayaaga A dekdek panmpi teh lulus jujur lihat tali ipis lapis kalau je maleletik salahnya dibujangganjinglma gede loba duit melapur hukum tepal saja pada diabuskan ke patrolit karena buser ongkok dengan air di hukum nama jadi film puning ditebus saat sigatotsa anak nasi bi May ya Aduh sigatot Kasa malam as akulang tari mata sih kurang ajar muih eh, di pulang sengit nunya ah di pulang moha nepi kabuga kekuatan itu Ttete has digemlinbinakawasanra di muka hasil perjuangan para juatan merasaangan juta para manten bayar-bayar karena kataraan Atmun diwir kurang godong kurang ajarwi A adik Laula Adekdek eh, yang oke uningaku an now kapungkur wayah dalam ngoping Yen sigatot kaca orang anak beraja hinkang tuh Mamat hartos lemual ayaah Pak Karang hijaiogen Oh bener bener mawi pura dongkapwi ayaah pipatien Sigatot Kaca sajakontak kauundekdek akan percantan kok beneran bener Saber yang boga piken mepeskenngan surgen karena wujud Sigatot kassa Aduh Hai bahaya ke kejadian ayayan ayaah kun mangrupakentarrumpahtarrumpah ngaana detarrumpah lilingakan salah hmm. lamun Itarrumpah dipakai karena suku ditajongken kasih Gat kaca yakin bakarremak awak waktu Mahaayarumpah Ulah dipakai kuresna timah depan tes kresna dulu jenggahtot kaskolot jeng budak jadi way le Aduh bisa dipercaya Ohah pun Prabu Nara Kaurarah Boa Raja rajunah Oh bisa dengan ot lu diaping anjiinlah dijauhan dijauhan atau pengintan Kating kupihak musuh jadi yakin Ka otsnamakai aji halmunnan u Kat kupi hak peringgandani kupi hakk Ariwi pujung hingga tinggal wujud sorakresna Oke ulah nggak dein jadi guru nyumput bunyi diut saal Negrak dekat tembo aja marah pu dijauhan suti anakaknya ditampil ya sakittul sakitresna Los pakai aji halmunnan bikin ke sutija banget rampung tahu kutas panganikan Suti pakainyi pusaka terrumpahlis saja beda di pandangan teh akandinawas aak padanya ge bis kadutaan akan tauwis jadi duta dis sawwarga kalausan dibantun mangnya ngaku gera tampusali milarian di Jami saja Biti akan akan makahiji parantos kolot. paras cekap parano-noman jadi gegenttos kurang mei Pajar gengeku kekawasaan ongkok hati Lu akan Tinggis kurisi rempan ukayaanbu lebih Kang Panjin Rada kaulah kaulah teh bingung itu angkos saya sabab naon margina akan nyopotkin ikalunguhan jika na akang mah mending jadi tukang macul ya manawi ayah nunyawakan ojek akan dek ngojek atau supir taksi nyage geskolot semohon leddak dig nyoelken jengkok karena sambal nikmat muaayagang gua naon-naon jeng tibatan akan hirup jadi pamimpin salilahpur ngarugigen karena negara jengka bangsaal ayaal ayaga demopiraku ayaga demo tukang macu Soledatukang seno rugi ukur pribadi nah ngan ukur pepus gelas jeng keller jeng tibatan di Soledak Tetah pamimpin mata keramat kamalelik mamaan kalau temais sebelum kajahatan Nubi Hanap maling TV jeng radio maling motor anu modana obeng jeng bedog pangi digunyang-ganjing disiksa jeng saja bana didu malahananta disebut na blue collar cream tapi mua negara gituu berwajibwa tapi ayaah de negara bak dengdeknya tak anu disebut white collar creamnyaeta kejahatan-kejahatan anu dilaksanakan ke manusia-manusa berdasi anu berkerah putih Anut turun Merc ugah merci pagawaian ukur proxysi sakkar pingsun modal nepulpen digitek kitak sakalnya diteken pulpen duit negara duit rakyat bisa pinah ada rekening pribadi jeng tangara Gunung itu horok negara Gunung meningeh kitatek Inul tadi diri bakal dituntut konsekuensi orang sakumpi waspada per permane tinggal awas katukangharp kagir naon itupuhar pan kaulak mersayakan anjente ter saling beja ambeh terugi saling wasihatan uka sobaran lain kubelli ug-uug nyopot ke kalunguhan hartina anjente mua tanggung jawab hartina hayang lepas tidak tanggung jawab dek cicing so na on Oh kacangka hartosca oke Gatot kas maka hmm. ditajong ku hmm. be Pak be-beja tidak sayajengka jadi sad Pak ngaranran tam tamak negara Amarta negara ringgan Dani maut gan saja jagat ka kaca maut maut sulat kabar Can media elektronik heboh kaca anaking oh, hmm. nah make pa anaking Hai jelikjelik jelikjelik panikawawak biungwi barusna ku menujudang salah newa sihore muan orang Nesnaung pan makung gede teh le dengan ukurannak ah, dice baju bohong dari angkattelhur boga pakaransia ngomongnanya bebeda yang bater dan memang benar semoho Panwa Bimba ya banget bodas pu Semarangngerana mansat tadi warga ngomong siap kakang segar takangeta diwaygah sabab kuta jelemah ujung hiku tampilinga kupolootot lagi matagra gajantung lajeng Hyang otipati ningali di depan lengan Pansa 3inggwa Aji lawwaji tagliur osok ngempmpung akanmahhimpuna Aduh asiknya rame-rame eh, kalau uh jangan bisa nunggu tapi penampilan hijauhiijoah dewa iklan ha <laughs> aduh kamu disebut keluar tidak dan menyebut keluar tidak tete ditangkorakahrup bijihiiing darah tinggi mautakiki Anuge Semar ah eh? Paul bak tanggung jawab bakat tang luarpoko pende saya tampil gua karena tanggal berapa belantaran Igris kejadian kurang imbanganji anj Kudu turun kamar capada dengan omat anjin ulah katingunkuresna lewih bunyi yumput natibatan Kresna sababresna temmak aji halimunan tak ajr-macing luwih jero tibatan kesna manaapang topeng pargu way karena dadato yang karena banget tulang tulangbaka hirup gitu benerkah cekakan Sematera Syapsyaduklemah itu di-do eh, ini buru-buru oh, tanggung jawab penting mau orang teranggung jawablah tapi kenyalamatkan bala ya Wiujeng Pajuang Kakak panji rampung daud ku tas pangandika berlalu mampat jung rumah Hai Krishna pabuni-puni nyumput jeng aing Kajen diri nabai seni pat bijeng budi akhirana tayap pangaji akhirna yeah, I said,